Merhaba, ben İsrafil Kılıç. Danimarka Türk Diyanet Vakfı Avedöre Camii din görevlisiyim. Hepimiz koronavirüsle mücadelede zor bir süreçten geçiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kalabalık ortamlardan uzak durarak ve sıramız geldiğinde aşımızı yaptırarak kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan koruyabiliriz. Unutmayın, eğer tedbirlere uymazsak ve başka insanlara virüs bulaşmasına sebep olursak onların hakkına girmiş oluruz. Kurallara uyalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan koruyalım. Hoşçakalın.